ta athletica he roptros phairisis kai alla hen he ropalos phairisis duo he rabdos phairisis tria ho rabdos phairistes tessera he sphaira rabdos phairiseos pente he anasimos rabdos hex to pedion roptros fai hepta to pedion octo opon octo he roptros fai risis ennea he bole deka he corune hendeka to empodion to koluma dodeka he ope triakaideka he hippos phairesis he hippike sphairomachia to zucanion. Tessara kaideka ho diaxifismos pente to tum he nuxis he kaideka tupto hepta to xifos ascheseos octo to xifos monomachias Ennea caideca. He spate.